que é justamente o conteúdo da casa 1.8, onde a gente vai quantificar o resultado dessa prática, onde a gente representa esse efeito da prática de meditação, que é o giro, o spin, é a renovação do espaço mental, exatamente como os computadores funcionam. Né?